Ah, kitalo nnyo kitalo ddala nateera bannayuganda bannange abagenda maaso n'okubanga mutugoberera ku mukutu guno ate era mukola kyamaanyi nnyo nnyo nnyini ddala ah, bwe bukeeredde banna amawulire nga kyagenda maaso n'okusaasaana naddala ku bantu amabadde tebannabagategeera ah, ku nsonga ya omugenzi oba omwami amanyi badde amanyikiddwa nga ichuli oba isma olaxes ngaono nno abadde buloga e, eh, buloga ngaera yagenda maaso neyesimbawo Uh, ah, ku nsonga yobwa pulezidenti bwababuloga aichuli abadde mukwano gw'abangi era abadde ayagalwa ah, olunaku uh, lweggulo wakati w'essaawa emu kumi nabbiri uh, ah, yabadde adde ewakeewe mu motoka ye ubk eya drone uh, yabadde yevuga ichuli naba nga ate era akubibwa amasasi hey, eh, kubanga ate process zongera maso nokolebwako a ah, eyo ngasigenze yunyo ichuli abadde mukwano gw'abayimbi bangi era abamu ku bayimbi abagenze maaso n'okunyolwa benkwetedde mu katambi kano sobole okuba ng'owulira obubaka bwabwe bwe bagenze maaso n'okuba nga ate era batuusa eriyukyuli newankubadde nga tetunamanya puroguramu yaabye akuziika wa gye bagenda mumuziika naye tugenda kuba tukutuusako embeera nga bwenetambula mu buli kadde na mu buli nsonga antandise n'omuyimbi kyozeni beki kyozeni beki anyoleddwa nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ku lwayi kyuli simawalaccess era mu bubaka bwe buno bwengenda okusomera bambi agenze maaso n'alaga ennaku n'alaga amaziga n'alaga okunyolwa ku mutima okusinziira ku pulojekiti z'abadde ayina n'omwami ono ekyuli akisoni beki agenze maaso n'agamba nti no no for the first time my heart is indeed bleeding i loved you holy hartdily lwaki ondeseewo mukwano ani agenda okumpanga okumpaananga ggwe had just released for you a new song let it rain who is gonna hype it as you always did for my other songs nedda nedda nedda nedda n'agamba mr ichuli oba mr isma nedda bw'obadde obubaka bwa mwana muwala chosen bek era nga naye yawulidde amawulire n'aba nga abuteekayo okumutimbagano oba ku mukutu gwe ng'alagira ddala ennaku okusinziira ku projekiti za dina neichuli ichuli onabadde buloga ng'ayagalwa abantu mu ngeri eyewuunyisa e, yabadde akwatagana nnyo n'abayimbi ddala mu kubapushingira music waabwe okuba maketinga n'okwongera okuba ng'ateera abakuumira ku mutimbagano obukongera okubakuumira ku trendi adde mukwano gwa brunoke ah, mukwano gwa bibi bangi ngaera ngenda kuba nkusomera obubaka bw'abaserebu basocialite bonabona bagenze maaso n'okubanga bakungubaga ku lwa ichuli oba ismaol access era nga tujja kuba tukuwa details biki ebinaa bigenda mu maaso ngenze ku john black mwana mulezi john black agenze maaso kututahandoye n'ategeeza n'agamba gon to soon ismaol access alias jajja ichuli oba also known as jajja ichuli bwatu n'agenda maaso n'agamba interest in peace ye mwana mulenzi john black bwe badde obakawe nateera olwafunye amawulire naba nga ateera naye ateekerawo ddala ku mukutu gwe kulwa kimukutteko era okusinziira ku nga bwe nkugambye nti okunyola kwamaanyi nnyo nnyini ddala naddala mu bayimbi ne ba socialite abasinga kuba ichuli abadde buloga nga talina saidi ntuufu waagwa newankubadde tubaddemu ne saidi gye tusinga omumanyirako naye ate abadde akola nnyo kitwandisa socialism n'abantu uh, ono ye mc cats eranga nga naye ataddeyo ekifaananyi ng'ali ne mwana mulenzi kyuli okusaako ne ttiimu ye eya after 5 eya nbs agenze maaso n'agamba nti you said what you had to say we all gonna die one day though we will miss you jajaikyuli bw'atyo n'amukungubagira n'ategeeza nti abadde mukwano gwe nnyo n'ategeeza nti abadde muntu we nnyo n'ategeeza nti ebigambo ebimu bye yayogera bibadde nnyo nnyo nga bimuinspiring oba nga bimukwatako okusinziira ekyoli abadde talina nnyo buzibu era abadde talina nnyo mberebezina abantu okugjako bino obuzannyo bwe bwandisa obwa intaneti bwe bazannya bo nga bo okuyisaawo ebigenderwa byabwe netugenda ku dagnice dagnice naye presenter wa ntv era ng'akola sho gye bamanyi manying emanyikiddwanga the beat agenze maaso nagamba nti very very sad for you to be murdered in such a manner arrest uh, in peace brother isma olaxis aka jajja ichuli bannange ekintu kino kyongera mu maaso n'okuba nga ate kyetwewuunyisa ekitundu ekyo kyekimu kyekibadde kyakafibwamu omukulu minisita era nga neyafudde masasi mu ngeri emu oba endala nga yemwagitegedde so sijja kuwanvuwa nnyo nnyo kugenda mu ebyo naye nga kyewuunyisa ate era bwe weegendereza ennyo nnyo nnyo Ah, omukulu yali oba kaweesi oba yali ani era naye yali sayidiza ekyanja eyo gye baamukubira amasasi ah, ebintu bino kyanja simunamutegeera bulungi oba security yekyanja yekyabulamu oba eh, ensonga tezitegereka bulungi jukira nti kyanja mulimu abanene bangi ah, mulimu muddwa muddwa naye asula sayidiza ekyanja bakatate yandikando nawulirako okuba bavaayo naye nga kyanja mulimu abanene bangi nnyo nnyo nnyo nnyo abasulamu era rentozayo ah, apartment zaayo za bey nnyo nnyo nnyo nnyo nga bw'okiwulira atukyagenda maaso ku nsonga y'abaserebu abagenze maaso n'okuba nga ate era bakungubagirako mwana mulenzi ichuli abantu badde ba sort media mbujingo agenze maaso n'ategeeza n'agamba nti smal access also known as yajja ichuli has been shot dead bwato n'ategeeza nti rest in peace uh, omukulu amanyikiddwa nga balam barugahara Eh, oyo nga kati era essaawa zino naye dokita agenze maaso n'agamba nti inna lillahi wa inna alilehi rajiun n'agenda maaso n'agamba sending my condolences tujja jaiculiz famire newakwade jajaiculiz famire tetunategeera famire ye ntuufu weeri tetunategeera wagye bamuziika tunategeera barelative be bo be baani naye ng'agambye nti inna lillahi wa inna lilaihi rajiun sending my condolences to jaja ichulizi family and bloggers association i hope and pray allah rest isma's soul in peace inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bwatyo baram ba rugahara e, eh, doktaali agenze maaso naye n'akungubagira jjajja ichuli okusinziira nti abadde akolagana naye mu nsonga z'ekibiina kino ekya nup tujuku kati ni jjajja ichuli ono abadde ayinamu abantu bawuliramu ba, ba kemberebezi era nga abaddemu ne kitwandise nga simple beef ne mwana muwala shiba owa tns oluvannyuma lw'okugendayo wa shiba shiba n'amugoba era webakola ekyo ye spice dan yagenda mu maaso n'amusembeza nga shiba amaze okuba nga amugoba so jja ichuli ono bintu bingi nnyo nnyo bimu badde ko nga bimutambira ko naddala kuba serebu we batyo ajeje chuli yagenda ko e Sweden uh, ah, na malaye banga na yembu tuulira tuulira mbu yali e Sweden yeyo naye nga ekituufu ekituufu yali tayina waasula naye nga yagenda maaso n'ayiriba akasente ate n'abanga abeezawo obulamu ngaomanya ebintu byekyeyo ebintu by'okwasaganya emirimu so tetumanyi kituufu kyali sweden yo naye eyosiya ensonga wabula kyetusaa omwoyo gwa omwoyo gwe mukama katonda abe nga ate amusaasira amulamuza ekisa ye ate mwana mulenzi bidandisa libyebekul gagamel eh, ngaono nno abadde mukwano gwa ismaol access okusinza ddala udda ku saidi eri yekibiina kya nrm musaidi yobufuzi babadde bakwatagana nnyo nnyo mu nsonga ezimu oba endala bebekulu agenze maaso naposting omuluguna gamba inna lillahi wa ina rilahi rajon own era n'agamba nti to whom we belong and to whom we shall return wansi nateka ekifaananyi kya ismail access nga agenda maaso n'okulaga okunyolwa kwe oba okulumirirwa kwe wamu n'omukulu ono ah, bwe tutyo tugenze maaso ewaana mwana muwala karokasita karokasita agenze maaso n'agamba nti isima wange onumye onumye rest in peace nateekawo emoji obwamaziga obukabira ddala ng'alagira ddala ennaku okuba ng'ateera abadde takisuubira ekituufu bwe weegendereza nnyo nnyo isimu ono uh, its like a surprise eri abantu abasinga ku kye bawulidde like not like nti afudde cause death is planned okusinziira uh, nga enzikiriza ezimu ku nteekateeka za katonda era nga omuseera bwe kiri Ah, kiseera kyo kiba kituuse naye enfa gyafuddemu ebiseera ebisinga nayo e, ina engeri gyekanzeemu abantu engeri engeri gyekanzeemu abantu nona okusinziira ebigenda mu maaso mu ggwanga uganda right now ebimu ku bitrendinga ah, mulimu incidenti eziguddeguddewo kosemanyi na ah, bitongole ebimu kyebiriko kuba uh, ovrecent tubadde twakawulira nti ambias emasaka yawekyeddwa ekyo nakyo kiina engeri wekirekamu embeera mu bintu ebimu ekirala uh, minisita abadde yakakubibwa amasasi ate era mu ngeri etategerekeka uh, ekirala kati neisima naye wuuno ali mu layini yemu oba oliawo ekwatagana uh, ku nsonga ezo waliwo ngeyogere egamba nti kino kirekawa aba opositioni e, so nakyo mukirowooza ekira mukifumitirizeemu aba opositioni kino kibalekawa e, oba oliawo naye nga si birungi nnyo tetubyagala tetubikubira kubegenda maaso nateera mu ggwanga lye tubeeramu oba ateera mu nsi mwe tubeera birungi si birungi birungi si birungi tetujja genda maaso nnyo nnyo nnyo ah, kuyingira nnyo mu bintu ebyo naye ffe tujja kuba tukuwanga information gye weetaaga okumanya eh, omutaliimu kwekubira omutaliimu kugamba nti ate tutaddemu ebyobufuzi no tukuwa kigenda mu maaso ah, mu ggwanga uganda naye ngaate mulimu era ebintu ebiba byetaaga okukubaganyako ebirowoozo oba oliawo so awenja okuba nga nkusaba oteekewo endowooza yo ku nsonga naddala kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga mu comment comment section yao tube nga tetulaba oba tukubaganya birowoozo ku nsonga naye nga arest uh, in peace tejayituli atugenze uh, ku sasabat sasabat mumumanyi bulungi comedian eh, comedian era akumye brand ye bulungi nnyo nnyo nyini ddala agenze maaso nateekayo akavidiyo uh, akamu ke yalina ejajayituli akutita handoe n'agamba this was the first time i met you not knowing it will be the last time rip ismal access rest in peace ismail access nateekawo bimojja obwomutima okosako nakakaaba n'obuwombeefu legends never die jaja ichuli bwatyo omwana mulenzi sesabat bwagenze emaaso okubanga akungubagira ku ismail access ate tugenze emaaso omwana uh, uh, mulenzi douglas ranga ono nga naye mukozi wa after 5 ku nbs tv oba next media agenze emaaso nakungubagira ijijja ichuli tujukeko kati ni nti douglas ranga y'omu kuba presenter abahostinga papo pate oba yenyini papo pate actually la yavayo nnyo nnyo nnyo nabanga ate akulembeza jjajja ituli mu papo party tours zonna z'abadde agenda okukola papo party tour eyasooka yali dubai gye bayakola extend gye bagi extendinga era yayimirira wamu ne jjajja ituli ne bagenda ne batravelinga bingi mwabirabo ebyaliyo jjajja ah, ituli bwatyo n'agenda mu maaso mu kitaapu ekyo ekinaaza abantu kwegaba bingi bye yakola naye otooba oliawo obulamu e, bwe ng'omuntu so douglas naye agenze maaso n'agamba nti rest in peace bro oh god this is scary in fact nga bwenkugambye nti ekintu kino abantu badde tebakisuubira kibadde shock ate n'engeri gy'afuddemu ebadde eh, oba oli awo tetegerekeka naye n'agamaliriza nga agamba nti rest in peace ejjajja eh, ikyuli uh, ah, mwana mulenzi ate ye gravity, gravity omutujju naye yakoze kintu kyekimu ku mukutu gwe bwapositinze uh, ah, mu blog ono oba abadde yateekateeka okulondebwa nga pulezidenti w'ababuloga e eh, ah, tujuko katini nti entebe ne bade egwanyizamu abantu nga ah, honorable segirinya segirinya muhammad wekawempe e eh, yabadde naye ye mulugunya ku nsonga enu nga agamba mwakola bubi okulonda ajinja jaichuli ah, naye nga ebibaddemu era bintu byabwe siga nti wabaddewo empalana just bibadde bintu byabwe bya buzannyo bwabwe uh, waliwo n'omwami omulala amanyikiddwa nga wisdom kaye bonna abadde mu kulayini eyo ey'okuba nga ate era bali mu kwegwanyiza entebe eno ey'obwa buloga uh, tugenze mu maaso ye bwana mulenzi gravit omutujju agenze maaso n'ategeeza rest well isima e eh, kyakomyeko natekawo byemoja obulaga nti ekidala ekituufu anyoleddwa tujukeko kati niye gravit omutujju yali asuubiza isima ono okumusiigira ennyumba ye langi ng'ewedde amaka ga gravity bakalina gy'ayina saidi z'ebusaabala abadde yasuubiza isimono n'amugamba nti ennyumba yange weneewedde gyankuwa akalimu osiige osobole okubanga oginyiriza bw'atyo isima naye teyagaana nakkiriza ee eh, nakkiriza okubanga yeetaba mu mulimu guno abadde ayina kampuni gye tubadde tuwulira ennyo gye bayita kombaka construction eh, komba construction ng'era kampuni tubadde tusuubira nti yaisima era eteekeddwa okubanga yiye era ng'eno kampuni yadde agiranga nnyo ng'era bakola emirimu gy'okuzimba ah, kuddaabiriza amayumba ah, okutereza amayumba n'okusiga langi omulimu ogwamu tuso gravit omutujju bwatyo bagenze maaso nagaba restwell isima ah, ku nsonga y'okufa kwe isima olaxes isima olaxes gwe tuliko naye ng'ensonga y'okufa kwe ekituufu ebadde ekanga ate ebadde tesuubirwe eguddewo nga surprise tusuubire abayimbi bangi okwegatta oba okwenyiga mu nsonga eno y'okuba nga bawerekera omubiri gw'omugenzi ismail access era nga tujja kuba tukola ekisoboka kyonna okuba nga tukutuusaako information yonna nga wegyetaaga cokofi nga ye agenze maaso nagamba reality sometimes its the saddest but and hardest thing to come to terms with nti amazima ebiseera ebisinga gegasinga okunyula oba kintu ekisinga okukaluba okukkaanya nakyo ebiseera ebimu obuno n'agamba nti no amount of words can express how bad sad and disharted i feel rest well bwatu n'agamba nti ismael access official may god receive you oyo omwana mulenzi kokofinga naye agenze maaso n'abanga ate anyolwa wamu n'omuvubuka oba n'omusajja ono ismael access Ah, tugenda kuba tukola ekyetagisa kyonna okubanga tukutusako information yetagisa wabula zino twitter handles oba facebook post zenkusomedde zabayimbi abagenze maaso nokuba nga ah, banyolwa oba okuyimbirwamu nemwana mulenzi small access ah, tetugenda kukoma okwo tujja kuba tufuna ekinaba kyetagisa naddala ku bayimbi abo physicaly tubabuuzeemu tunyumyenyumyemuko nabo okusinziira ku betuna tusanze ku siini ate nokuba nga tukutusako ekigenda mu maaso tetunafuna programu ntuufu yakuziika bagenda muziika bagenda muziika saameko ebikoo bagenda kusulawo jukira nti abaisiraamu ba ebiseera ebisinga ebintu tebabirwisa bikolerawo era baba tebagala kusuza muntu ngaafudde so tetugenda kubanga tuku like tulwawo kuwa details but tugenda kuba tuku updating ekigenda mu maaso ku nsonga eya ismaol access ah, nakomyeko olunaku lijja okuwulirako nti ah, okuva ebyamasasi ah, paka saawa nga mukaaga awo maiti yabadde ekyaliwo simanyi oba saawa musanvu munana ki ekyabaddewo oba akyaliyo kati naye nga kyemanyi ngenda kuba nclarifyinga naye nga maiti yabadde ekyaliwo naye nga tuteebereza okuba nga masasi gamukubiriddwa wakati wesaawa emu oba ekumi nabbiri ez'olweggulo ne paka saawa mukaaga maiti naba nga ekyaliwo nga poliisi ekyagenda maaso n'okuteekawo kitwandiise kitwandise nga crime scenes uh, okubanga bateekawo ekkomo ly'abantu be balina okuyingirira bagende maaso n'okunoonyereza kwabwe ng'abebitongole ebyobwekwerinda naye nga tugenda kuba tukuwa ekyetaagisa so wekumire ku mukutu tovaako tuweeramu katini nti tuteba bannaffe ababiva organic bebateekamu ssente nga basanga bali ku access building lubaga road era batuukirire babe nga bakujjanja byendwadde zonna zonna zonna zonna zonna nate era ezikuchallengi nga pressure sukaali ndwadde za mitima amaaso tegalaba bulungi biva organic gye bawekwata kukwata access building enamba yaweze simu weziri kuscreen yawo obenga atera ojanjabibwa